こんにちは、天田洋介です。今日は久しぶりにペンとインクで絵を描いて、で水彩絵の具で色を塗っていこうと思います。なんか最近、こういうのとか、こういうのとか、なんかこういう部分とか、こういう部分とかですね、なんか感電スキーをちょっと意識して、なんかちょっと新しい作風を考えながら描いています。 でさっきも水彩色鉛筆でなんか気がついたら、まあ、4時間5時間ぐらいちょっと絵を描いてしまったんですけどこの作風でちょっと大きめの紙にペンとインクそして水彩色鉛筆なんかでちょっと色を塗っていこうと思います。さっき影響を受けたとお話しした乾電スキーなんですが、ワシリー・カスキー 1866年、ロシア出身、抽象絵画の父と呼ばれた抽象表現ではとても重要な人物です。画家としてドイツ、フランスで活躍しました。なんか抽象的ななんとなくのイメージを背景に入れて、それを自分の新しいスタイルとしてちょっと取り入れてみているところです。 インクも乾いたので水彩色鉛筆で色を塗っていきます。 さっき乾電スキーの抽象画みたいな感じと言ったのでこんなの乾電スキーじゃないと思うと思うんですけど、まあ、その作品そっくりのものを持ってきてというわけじゃなくて乾電スキーの作品を見た時にふって自分で思いついたことを自分の形で自分の形として描いているということなので乾電スキー風に描いてるんじゃなくて影響を受けて自分の作品を自分の形で描いているということです。 こんな感じの絵になりましたさっき描いてた小さい絵とかもそうなんですけど感電スキーっぽさをかなり意識して描いているんですがモンドリアンという別の抽象絵画の父という方がいてこの作品なんかはそのモンドリアンっぽく描いたものですそのうち感電スキーとかモンドリアンとか全然考えないで描くようになっちゃいましたけどね でもこの作品あたりはちょっと感電式意識していますでもこの辺からはなんかそういう感電スキー風でもモンドリアン風でもなく描いていますこの絵の色合いなんかもそうなんですけどここ何年かは人が欲しがるような色合いっていうのを考えながら描いているんですけどまあこの作品もそうですねといってもまあ自分も好きな色合いということなんですがなんか途中からはそんなことも考えるのをやめて 自分だけが好きな色合いって感じでちょっと変えていましたことにこれは私は好きなんですけど多くの人に好まれない色なんじゃないかなと思いますまあアート作品としてはそれでいいと思うし私がとても心地いいと思う色合いなんですけどまあ自分も好きでまあ人からも欲しいと思っていただけるようなあのもっといろんなタイプの色合わせで描いていくことができるようになるんじゃないかと思っています